eskatzeko hori ba irugarren adineko mendekotasunaren e, lehenengo hitzarmen publikoa. E, ba hori e, jarraitzen dugu berdin, patronalak ez du ez egin nahi, e, Nafarroko gobernuaren e, joera lotxagarria da, eta bakarrik eskatzen duguna da, pues hori, e, gure soldata duinak izatea eta gure baldintzak baita ere duinak izatea. Gaur arratsaldean, e, Carlos Iugarrenean elkartuko gara estan batekin, ba hori, sinadurak jasotzeko eta Nafarroko gobernuari erakusteko, ba, e, Eh, herri osoa gurekin dagoela eta hori ba, eh, babesa daukagula beraiekin. Gero baita ere maiatzaren amalauean izango dugu beste greba eguna eta ba, eskatzen duguna da eh, guztiok etortzea eta presioa egiteko eta itzarmen on bat lortzeko presioa egitea. Este lo vamos a ganar! Asi! Asi! Ni un paso atrás!